da ya kare nace to yanzu ni ma ina so ma tambayar cikin wannan sallar da kai nace kana da aya wadda ta nuna wannan rukunin haka annabi yake yace ayoyi kai nace to shike na karanta aya wadda ta nuna haka annabi yake rukunin sai ce abinda Allah ya ta manzo Allah waya kiruna lil azqani waya wa runa lil azqani yace ina aka ce ya tado a cikin aya a cikin ayar ina ne aka ce annabi yayi ruku'i ya tado wa yakiruna lil azqani yabkuna na tato a cikin aya ba ai ba magana annabi yayi ruku'i ya tada na ce amma in wannan ta sallar annabi ne na ce ake ma ba ita bace kai na ce mai sunan goshi da larabci ya sunan shi ya ce a su mu ne mu muke karantawa a littattafai su ba karanta littattafai bai san ba sunan goshi na ce to wannan sunan shi jaba wannan kuma sunan da zakal to yanzu kai rukunin da kai nan kinka nan nan nan kinka ba shi bane taba nan nan kinka ba shi bai taba kasa nan kinka ya taba yanzu in dai wannan sallar ce wadda kai ita ce annabi to kai ma yanzu ka saba wa annabi saboda ita aya ta sai wa kiruna lil azqani yana faduwa a samar haɓar shi haɓa wannan ita ce haɓa wannan kai kuma nan ka dora yanzu abin da nake so eh kuntu da kaba wani mutum hajjira kawai aiki na ce ne ba baya ba gaba da gada. eh na ce da garin ba za mu yi ba gaba sai ka ko kuma ka mota aya ko ka kawo ta aya ko kuma wannan kai ma sallaka wannan annabu ka yi ta ba sai ta a ai yanzu wannan abun yadda za a yi sai dai a bari eh wai a bari sai na dawo sai ya ji ya wannan sai ya sai ya sai na eh na ce mai yoni na ba masallaci na bane wannan malamin ya so kina yin sati babu so ba na ce a yanzu ne nake so kawai in akwai akwai in babu ka ce babu sai na ce bai to yanzu nan mun ajiye aya guda bakka da da inda annabi ya da a haɓa ko ka ma ka nemo babu to yanzu kuma ni ina so zan ma tambayoyi a bayyana jama'a idan na ma tambayoyi in ka amsa to na yarda waccan sallar da muka yi ma bayani duk da bayanin sa ma aka yi na yarda waccan ba ita ta ce sallar da manzo Allah ya zo amma yanzu tambaya ce ni zan ma sai na ce mai a cikin Qur'ani akwai kasar ya ce akwai kasar alkur'ani akwai kasar alkur'ani eh to yanzu kai yanzu wannan sallar da kai rakka a ɗaya a dai tsarin sallar da ka nuna mana a nan gudun rakka a ɗaya ce ba rakka a ba rakka a ɗaya ce ya ce eh haka ne rakka a ɗaya ce na ce to in akwai kasar alkur'ani a cikin suratul nisa'i Allah ya saukar da aya ba hadisi bane ba fito bane aya ce Allah ce wai za a rasu bil ardi fa laysa alaykum junahun an takasuru min as-sala in ki mutum an iya mutum da kuma lazina kafaru yanzu ka yarda akwai kasar alqur'ani yace ya yarda nace to dan Allah dan annabi eh sufanta mana yadda ake kasar a cikin alqur'ani sallah ɗaya a raba ta ta zama rabi raka'a ɗaya a raba ta ta zama rabi sallama kuma yace ba haka annabi kuma kuma kasar ya kawo ga kasar ya yarda ayar Allah ce ya yarda yace ya yarda ayar ce amma kuma ya kawo yaya za a yi a yi kasar alqur'ani tun da raka ɗaya ake sai ta yi yanzu wani magana mu shi bai ya so da mutane ya so da gani ya shi saboda iyaye mutane suna ɗaukar mai hankali saboda iyaye mutane suke toshe har dariya in zai magana sai a wace da dariya to wanda yace ana ɗaukar mai hankali amma iya so da gani a ina nake na sai a'a nace ai a nan ka mun magana ne ni ba na gaya ma inda nake a nan ka mun magana rada da dawo sai ka sake dawowa muna cikin haka sai shi wata malamin sai dawo da ya zo ya sa da Allah malaka ta wani Allah ga wani wani bishiri da za ka tafiya yace har gida na tarra yace mu je kafiri